Моя Казань, столица Татарстана, Горжусь тобою я, тысячелетняя история моя, Под белокаменными стенами Кремля, Где породнились православие с исламом, Великий дух, российский и татарский, истории заложенные в веках. И сыновей здесь упокоен прах, Творивших на твоей земле Казанской. Казань, тобою наслаждаюсь, Тиши широких волжских вод, В садах и марках растворяюсь, Вкусив тебя, как райский плод. Моя татарская столица, Люблю тебя в душе до боли, Казань, любимая сестрица, Я очарован красотою, Блаженна ты в лучах заката, сияние твоих церквей, мечетей с отблесками злата и православных витражей. Повсюду реет дух твой нежный, полна татарская земля, духом царицы безмятежной у башен древнего Кремля, как много переулков дивных, купеческих твоих домов, Названий да имен старинных, Всех скверов, парков и садов, Как бриз от утренней прохлады. кушаю я тепло твое, К любимой женщине у слады Я приношу свое копье и сердце на алтарь любовный. Казань навеки отдаю себя безропотно, безмолвно, как женщину свою люблю.